Cześć Basiu! Cześć! Hej! No. Hej. A ty pamiętasz zakuliskę, co? No przecież. No przecież, przecież, pamiętam, jak, jak mnie kiedyś odwiedziła. Mhm. Wtedy byłaś sama, a dzisiaj jestem ja. Mhm. No nieważne. E, zadzwoniliśmy dzisiaj do ciebie w bardzo ważnej sprawie. Mhm. Przygotowaliśmy, no, chcemy przygotować dla naszych widzów z okazji Bożego Narodzenia spektakl mhm. wertep, wertep bożonarodzeniowy, czyli, ty wiesz co to jest wertep? Nie mam pojęcia. A ty nie masz pojęcia! To jest takie, hmm, jakby to opisać, no, wertep to w Polsce są jesełka, jest szopka, a mhm. czym bardziej na wschód, Białoruś, Rosję i tak dalej, mhm. to, to, to kolędowanie, to te szopki betlejemskie nazywane artypami. Tak. Mhm. To no, już wiem o co bardzo określoną budowę, konstrukcję, ale to już to, to nie temat dla tej rozmowy. Zadzwoniliśmy do Ciebie z prośbą o pomoc, żeby przygotować E, no, generalnie potrzebujemy muzyki do naszego spektaklu, a biorąc pod uwagę, że ty jesteś specjalistą w tej dziedzinie, jako <laughs> specjalista od spraw kultury, zwłaszcza, zwłaszcza tej tradycyjnej, to mm, ciężko nam było znaleźć odpowiednią piosenkę, więc może ty znasz jakąś? Tak się składa, że znam jedną kolendę, która by idealnie tutaj pasowała. To jest moja ukochana hmm. kolenda. O. E, to jest kolenda życząca, czyli taka, która, e, którą się śpiewa po to, żeby składać różne dobre życzenia gospodarzom, których się odwiedza właśnie w trakcie kolędowania. A. I bardzo fajne w niej jest to, że można samemu wymyślać słowa po to, żeby dodać odpowiednie imię y, gospodarza, którego się odwiedza, czy gospodyni, mhm. albo żeby wstawić tam dokładnie takie życzenia, jakie wiemy, że temu akurat człowiekowi y, byłyby najlepsze. Aha. No, no. To, to co myślicie to co? o takiej, takiej kolędzie? No super! Super! Super! super. Kolenda ma e, bardzo prosty refren, który e, szybko wszyscy są w stanie się nauczyć i mogą się wtedy przyłączyć e, do wspólnego śpiewania bez konieczności długiej, długiej nauki słów. I mhm. brzmi, refren brzmi tak. Lelum, lelum, oj lelum. Proste, prawda? Lelum, lelum, oj lelum. I kolenda w całości brzmi tak. Winszujemy z nowym rokiem, lelum, lelum, oj lelum. Idziemy raźnym krokiem, lelum, lelum, oj lelum, do pani gospodyni po kolędzie, lelum, lelum, oj lelum. Niech jej zdrowie i radość będzie, lelum, lelum, oj lelum. I jak wam się podoba? Super! Super! Super. Chyba się przyda do waszego no. spektaklu, no. co? No, to dawaj, spróbujemy, co? Lelum, lelum. oj lelum. To może, e, to może ja będę śpiewać słowa, a wy spróbujecie się przyłączyć na refreny. Co wy na to? Okej, okay, dawaj, dawaj. Super. Winszujemy z nowym rokiem. Lelum, lelum, oj lelum. Idziemy raźnym krokiem. Lelum, lelum, oj lelum. Do pani gospodyni po kolędzie. Lelum, lelum, oj lelum, niech jej zdrowie i radość będzie. Lelum, lelum, oj lelum. <laughs> Super, super. Teraz będziemy się uczyć cały tekst nam pewnie tak. prześlesz tak. później, się nauczymy wszystkiego i, i, i, i z, z 24 grudnia zobaczysz, tak. jaki mamy efekt naszej tak. pracy. Oczywiście. A, zapomnieliśmy o najważniejszym. Basia, my to się znamy przecież. No. no ale widzowie Ciebie nie znają. Opowiedz słów kilka o sobie, proszę. Dobrze. Na imię mam Basia, na nazwisko Songin i od wielu mhm. już lat y, fascynuje się y, kulturą ludową, szczególnie polską, ale też litewską, e, bo takie korzenie rodzinne między innymi e, posiadam. E, zbieram bajki, stare, stare opowieści, legendy, ale też interesują mnie obyczaje i obrzędy ludowe czyli wszystkie tajemnicze, mhm. magiczne e, zaklęcia i sposoby na przepędzanie złych duchów i złego spojrzenia albo na <laughs> przywoływanie szczęścia. A oprócz mhm. tego zajmuje się też muzyką, e, muzyką, która czerpie e, z tradycji ludowych, z tradycji muzyki ludowej polskiej i gram w mhm. dwóch zespołach, które nazywają się Sutari i Mecheche. Czasami też tak. zdarza mi się e, reżyserować spektakle teatralne. O, tak, wiemy. O. <laughs> wiemy. A Twoją muzykę bardzo lubimy i często jej słuchamy. Oj, Zwłaszcza u nas wiele lubi pod, do niej tańczyć. Mm, wspaniale. Bardzo się no cieszę. No tak. Później dołączymy jakąś piosenkę, żeby widzowie mogli posłuchać. Super. To my biegniemy, biegniemy się uczyć tekstu, bo pracy jeszcze bardzo dużo nad spektaklem, a mhm. Tobie życzę wszystkiego najlepszego. Ja również Wam życzę wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego. Pa! pa, pa. no to jest super melodia, bo naprawdę możecie tam, wiecie, to są takie całe litanie życzące. Tak jak my tutaj zrobiliśmy to do pani gospodyni, niech jej tam radość i zdrowie będzie. Wszyscy śpiewają Aha. Mhm. lelum, lelum, oj lelum, to potem możecie dalej wymieniać. E, niech jej się kury dobrze niosą, lelum, lelum, oj mhm. lelum,